नमस्कार दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने टेक्निकल सूरज चैनल में तो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि आप ये चेक कैसे कर सकते हैं कि आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सबसे पहले आप सिंपली जो है गूगल क्रूम ओपन कर लेंगे गूगल क्रूम ओपन करने के बाद आप जो आधार की जो वेबसाइट है यू है उसको जो ओपन कर लेंगे उसको जो ओपन करने के बाद तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन आता है वेरीफाई एंड आधार नंबर इस पर हम जो क्लिक कर लेंगे इस पर क्लिक करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर देखो कस्टमर का आधार कार्ड नंबर डालना है जिसका भी आपको आधार नंबर चेक करना हो उसका आधार कार्ड नंबर यहाँ पर डाल लेना है आधार पर कैप्चर डालते हैं यहाँ पे H R G H O J तो आप देखिए यहाँ पे जो शो कर रहा है सबसे पहले दिखा रहा है ये आधार जो है किसी दस से बीस साल के व्यक्ति का है दूसरी बात देखिए आधार जो किसी मेल का है किसी आदमी का ही आधार है तीसरी बात ये देखिए आधार किसी ये जो यूपी से बिलोंग करता है और नीचे देखिए आपका आधार नंबर जहाँ मोबाइल नंबर यहाँ पे जो है शो कर रहा है किस आधार कार्ड में ये वाला मोबाइल नंबर लिंक है तो ऐसे आप दोस्तों चेक कर सकते हैं कि आधार में कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है धन्यवाद